Pärchen Dead, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cat Incredible und heute gucke ich eine neue albanische Girl Group, kann es sein? <laughs> auf jeden Fall sind da so drei Mädchen, äh, die 3L vielleicht heißen, mit dem Lied Wonne Pertu. Äh, falls ihr mehr Infos habt über diese Girl Group, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr vielleicht wisst, haben wir viele Reactions zu Girl Groups, äh, Deswegen bin ich sehr gespannt. Äh, auch würde ich mich freuen, wenn aus Albanien so eine Girl Group entstehen würde. Bin gespannt. Äh, ich habe es auch in den albanischen Trends gesehen. Oh, die Kommentare sind deaktiviert. Okay. Äh, bin gespannt. Fangen wir mal an. Also drei Member Hübsche Kleidung. Mit viel Bling Bling. Nuk mund të mm. thesh më shumë zemrën që ke thyr Të bodi kur kom jetu Tani u bëko që jetoj për ty Okej, okay. të sva të pësën komësh Die in der Mitte guckte bisschen so, als wüsste nicht, was sie tun sollte. Und hat irgendwie auf den Einsatz gewartet. Oh auch mit Choreografie. Auch wenn es ein bisschen messihaft aussieht. Ach, der macht ein Rapper. <laughs> oh Gott. <laughs> oh no. <laughs> Oh mein Gott, die Rechte. Do të dhejtë për ty Loh të qo për ty i derë Dhe kri t'ka me Do t'a ma ditë edhe vetë vetën Poj do t'jetë për ty Më vëmë në ata ditë Jeta jërsim pa dritë Këmë ndretim intim Syna këtë pak tim S'dalë rishë 200 Me provu adrenalin Të ish nga të gjdo menim Die vorne hat ja sowieso so krasse Haare. <laughs> richtig geil. So, wie sie von einer Seite auf die andere Seite so. Wiu, wiu. <laughs> oh Gott. Ato që kemi ndje, nuk e di ku je ne. Ndjenja që ti mine, sot se dojmë për ty Plagă-ți comori Tot timpul do pe mor Tot Do desegeam Tot mă <laughs> Also ich finde jetzt ehrlich gesagt, die Stimmen waren gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was mich sehr gestört hat, war die Choreografie. Äh, war irgendwie echt messihaft. Teilweise wussten sie nicht, wo sie stehen sollten äh, oder was sie machen sollten. Haben auch dann immer so Blickkontakt oder geguckt, was die anderen so machen. Äh, das war jetzt nicht so gut. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt eine... da steht jetzt Kosovo-Show. Ich weiß jetzt nicht. Kosovo-Show. Ich weiß jetzt nicht, ob das sowas wie so eine, mh, hm, na, so ein Audition ist oder so ein Wettbewerb oder so. Falls ihr mehr Infos habt, schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall müssen die noch äh, einiges <laughs> lernen vor allem Tanzen und die Performance so ist halt nicht so gut. Aber sonst vielversprechend. Ich fand die Stimmen gut, vor allem die Vocals haben mir sehr gut gefallen. Leider die Kommentare sind deaktiviert. Würde mich echt interessieren, was da so stand. Also schreibt mal eure Meinung über die Girl Group mal in die Kommentare, über die Performance. Würde mich sehr interessieren. Ähm, <laughs> naja. Falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Falls ihr euch unsere anderen albanischen Musikreactions angeschaut habt, guckt mal vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren für mehr albanische Musikreactions. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye bye.